Приветствую всех, в школе Джобса, меня зовут Достон, и в сегодняшнем видео мы с вами разберем фильм, который называется «Красотка» или «Pretty Woman» с Джули Робертс. Но перед просмотром я бы хотел вам рассказать о сайте, который называется puzzleenglish.com, где вы можете заниматься с интерактивными упражнениями для тренировки понимания английской речи на слух. Там также есть куча грамматических уроков и фильмов с двойными субтитрами. To take apart – разбирать на части. To be after – преследовать. To delay – откладывать. To be proud of – быть гордым за кого-либо, что-либо. Condescending – снисходительный. To let in – впускать. Is that better? It's all right. Just like a cup of coffee? Black. Mr. Morse, my interests in your company have changed. What is it you're after now, Mr. Lewis? Well, I no longer wish to buy your company and take it apart. But I don't want anyone else to either. And it is still extremely vulnerable. So I find myself in unfamiliar territory. I want to help you. Why? Mr. Morris, I think we can do something very special with your company. What about our Navy contracts? Uh, they weren't dead. Just delayed. I bluffed a little bit. <laughs> You're very good at it. Thank you very much. It's my job. I think we can leave the details up to the others. I find this hard to say without sounding condescending, but I'm proud of you. Thank you. I think we can let in the other suits now. Is that better? It's all right. Just like a cup of coffee? Black. Is that better? Так лучше? It's alright. Все хорошо. Would you like a cup of coffee? Не желаете чашку кофе? Black. Черный. Здесь у нас очень популярная конструкция «Would you like?» «Не хотели бы вы?» Обязательно возьмите себе на заметку «Would you like?» Давайте скажем быстрее «Would you like?» Давайте скажем «Не хотели бы вы чашку кофе?» «Would you like a cup of coffee?» Mr. Morris, my interests in your company have changed. What is it you're after now, Mr. Lewis? Well, I no longer wish to buy your company and take it apart but I don't want anyone else to either. Mr. Morse, my interests in your company have changed. Мистер Морс, мои интересы к вашей компании изменились. What is it you are after now, Mr. Lewis? Что вы теперь преследуете, мистер Льюис? Well, I no longer wish to buy your company and take it apart. Ну, я больше не хочу покупать вашу компанию и дробить ее. But I don't want anyone else to either. Но я также не хочу, чтобы кто-то еще купил ее. To take apart – разбить что-то на части. Well, I no longer wish to buy your company and take it apart. Ну, я больше не хочу покупать вашу компанию и дробить ее. And it is still extremely vulnerable. So I find myself in unfamiliar territory. And it is still extremely vulnerable. И она все еще очень уязвима. So I find myself in unfamiliar territory. Итак, я оказываюсь на чужой территории. Vulnerable – уязвимый. Extremely vulnerable – очень уязвимый. Наше предложение And it is still extremely vulnerable. И она все еще очень уязвима. Unfamiliar – неизвестный, чужой. So I find myself in unfamiliar territory. Итак, я оказываюсь на чужой территории. I want to help you. Why? I want to help you. Я хочу помочь вам. Why? Почему? Wanna используется при неформальном общении, образовано от глагола to want – хотеть, желать. I wanna help you – я хочу помочь вам. Как я сказал, в разговорной речи вы можете использовать эти слова, но такое лучше не писать на серьезных бумагах и эссе, потому что это будет совершенно неверно. Mr. Morris, I think we can do something very special with your company. What about our Navy contracts? Mr. Morse, I think we can do something very special with your company. Мистер Морс, я думаю, что мы можем сделать нечто особенное с вашей компанией. What about our Navy contracts? Что насчет наших флотских контрактов? Navy – это флот. В данном случае используется как прилагательное «флотский». What about our Navy contracts? Что насчет наших флотских контрактов? Uh, they weren't dead. Just delayed. I bluffed a little bit. You're very good at it. Thank you very much. It's my job. А, they weren't dead, just delayed. А, они не похоронены, просто отложены. I bluffed a little bit. Я блефовал немного. You're very good at it. Вы очень хороши в этом. Thank you very much. It's my job. Спасибо большое. Это моя работа. Глагол to delay переводится как откладывать что-то. They weren't dead, just delayed. Они не похоронены, просто отложены. Также нам встречается слово to bluff – вводить в заблуждение, обманывать, проще говоря, блефовать. I bluffed a little bit. Я блефовал немного. I think we can leave the details up to the others. I find this hard to say without sounding condescending, but I'm proud of you. I think we can leave the details up to the others. Я думаю, мы можем оставить детали для решения другим. I find this hard to say without sounding condescending, but I'm proud of you. Я нахожу трудным сказать это без снисхождения, но я горжусь вами. Фразовый глагол to leave up означает оставлять кому-либо что-то для решения. I think we can leave the details up to the others. Я думаю, мы можем оставить детали для решения другим. To find – обнаруживать, оказываться. Есть также выражение I find – я считаю, я думаю, я нахожу. Condescending – снисходительный. И to be proud of – быть гордым за кого-либо, что-либо. Теперь полностью. I find this hard to say without sounding condescending, but I'm proud of you. Я нахожу трудным сказать это без снисхождения, но я горжусь вами. Thank you. I think we can let in the other suits now. Thank you. Благодарю вас. I think we can let in the other suits now. Я думаю, мы можем пустить остальных коллег теперь. To let in – впускать. Suit это костюм, но в данном случае речь идет о коллегах. I think we can let in the other suits now. Я думаю, мы можем пустить остальных коллег теперь. На этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, делитесь этим видео с друзьями и напишите в комментариях вашу любимую цитату из фильма или сериала на английском. А мы увидимся завтра. See you tomorrow!